hello and welcome friends Microsoft Excel 365 सीखने की सीरीज़ में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की चलिए आइए आपको दिखाता हूं कि एज कैसे कैलकुलेट करेंगे हमको एज कैलकुलेट करना है ईयर्स में तो यहाँ पर ये डेट देख सकते हैं ये बाद वाली डेट है इक्कीस दो सन दो लिखा हुआ है और यहाँ पर ये पहले वाली डेट है यानी कि डेट ऑफ बर्थ यही है और ये करेंट डेट है इसके लिए मैंने टू डे फॉर्मूला यूज़ किया जैसा कि आपको ऊपर दिखाई पड़ ही रहा होगा यहाँ पर मान लीजिए हम डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करना चाहते हैं ठीक है कितने वर्ष के हुए ये तो यहाँ पर इज इक्वल टू का निशान लगाइए और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ इंटीजर फार्मूला यूज़ कर लेता हूँ ये इंट लगाया हमने तो आपको भी लगा लेना इसी तरीके से इंट इंट फार्मूला जैसे ही लगाएंगे आप तो यहाँ पर ब्रैकेट को कर लीजिएगा ओपन ये ब्रैकेट को ओपन किया यहाँ पर बाद वाली डेट को आप सेलेक्ट कीजिए ठीक है ये बाद वाली डेट हो गई सेलेक्ट यहाँ पर एक और ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं दो ब्रैकेट्स ओपन रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि यहाँ पर दो फार्मूलाज हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पे ये लगा दिया हमने ठीक है अपॉन भी हमें लगाना है ना इस वजह से दो डेट्स को यूज़ कर रहा हूँ तो इसको माइनस कर दीजिए पहले वाले डेट से ठीक है ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए और एक साल में होते हैं तीन दिन तीन ही होते हैं तो ये तीन से इसको डिवाइड कर दीजिए आप ठीक है तो तीन से ही आपको डिवाइड करना ये बात ध्यान रखनी है कि इसको तीन से ही डिवाइड करिएगा ठीक है तो यहाँ पर रख करके सिक्स फाइव ये कर दिया एक मिनट ये हो गया यहाँ पे फाइव लिखना है ठीक है अब इसको हम एंटर प्रेस करेंगे ब्रैकेट को क्लोज करके ठीक है तो यहाँ पर कर्सर को रख करके ब्रैकेट को कर दीजिए क्लोज और प्रेस कीजिए एंटर जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ट्वेंटी वन ईयर आ गया है देख सकते हैं आप ये बहुत आसान है बहुत ईजी है ठीक है तो आई होप कि बात समझ में आई होगी कि ये अगर आपको कैलकुलेट करना है तो कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं तो वीडियो अगर पसंद आए तो इसे शेयर करें thank you for watching this video